¿cómo andan? Bueno, soy Victoria Catuzzi, Category Manager de Xbox para Chile. Em, acá estamos en el lanzamiento de Gears of War 4 en Chile. En realidad es el 11 de octubre, pero bueno, nosotros pudimos traerlo antes para que ustedes lo puedan disfrutar. Así que con mucha expectativa con este juego, este juego que es una de las exclusivas más esperadas que tenemos de nuestros fans y de nosotros. Em, un juego que viene construyendo su historia desde 360, con Gears 1, con Gears 2, con Gears 3 en donde ahora aparece Gears of War 4 con el hijo de Marcus Fénix. Con esta sucesión, después de 25 años, aparecen de vuelta en esta saga con nuevos desafíos, con nuevas cosas que tienen que enfrentar para salvar al planeta Cera. Así que nada, no les voy a contar demasiado del juego porque quiero que lo prueben y que lo jueguen, pero la verdad que estamos muy contentos y con mucha expectativa. la, versión estándar del juego, que es Gears of War 4, y también tenemos la versión de Ultimate Edition. La versión de Ultimate Edition, la verdad que si lo reservan y lo compran y lo precompran, lo van a poder empezar a jugar cuatro días antes del lanzamiento del juego, así que nada, con porque está bueno poder ser uno de los primeros que lo está jugando. Y además vienen con algunas eh, customizaciones de algunos personajes y algunas eh, DLC especiales que, no lo, que por ahí no vienen ya incluidos en en la versión estándar. La verdad que de forma física vamos a tener el juego físico de, Gears, del estándar de Gears of War 4 que va a venir también con las versiones retrocompatibles de Gears, eh, de Gears of War, la 1, la 2 y la 3, así que nada, eh, para los aquellos que nunca jugaron Gears, los invitamos a probarlo en Xbox One y a poder vivir toda la saga desde su comienzo. Em, también vamos a tener controles de versión 1, el control de versión ilimitada, que, es un control elite de, forma ilimitada, espectacular para los profesionales. También vamos a tener ediciones brandeadas del control con Gears of War 4, todo eso va a estar llegando en, en, noviembre. Y también a partir del 11 de octubre vamos a estar lanzando la consola de 500 GB de Xbox One que va a venir con el juego de Gears of War 4 incluido. los invito a todos a probar el juego de Gears of War 4. La verdad que los invito a sumergirse en esta nueva parte de nuestra nueva historia de la saga de Gears of War eh, con estos nuevos personajes. Así que esperando que sea 11 de octubre para que todos lo puedan disfrutar. Muchas gracias. para Paua que está del otro lado. Gracias a todos.